Beber água da torneira em viagem? Talvez não. Reserve a água da torneira para a higiene pessoal. Para beber e para lavar frutas e vegetais, dê preferência à água engarrafada e selada.